يكفيه خيرا وفضلا أن ستة من العشرة أسلموا على يديه العشر المبشرين بالجنة ستة منهم أسلموا على يديه يا جماعة إذا كان من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه دي منزلة عالية جدا يا أخوة العشر المبشرون فيهم جمع أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه هذا فضل عظيم يا إخوة فضل عظيم جدا كل واحد فيهم أجر ماشي لأبي بكر وزادان تمشي كمان بعيد بعد أجر النبي عليه الصلاة والسلام يكون شنو يعني معيته ولا لا خيار الناس أسلموا على يديه الأمة دي كلها لغاية ما تقوم الساعة أجرهم ماشي للنبي عليه الصلاة والسلام حتى قال من قال من الفقهاء يقول أنت ما بتهدي عمل للنبي عليه الصلاة والسلام بل قالوا ذاته ما فيه شيء من الادب اصلا لانه اصلا ما شيله تهدي وما تهدي اصلا ماشي صحيح ماذا الهديه يعني تهدي عملك للنبي عليه الصلاه والسلام لا لا المساله ما محتاج اصلا ما شيله اي عمل صالح يقوم به انسان في هذه الامه فاجره على النبي عليه الصلاه والسلام اجره يمشي الى النبي عليه الصلاه والسلام ويثبت له الاجر لا ينقص من اجره لكن للنبي عليه الصلاه والسلام اجره ليه؟ لأنه دعا الناس كلها للهدى وقد قال من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا صلاة ربي وسلامه عليه